Ben, di esta proposición non de lei que presenta o Partido Popular que a ausencia ben motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione sobre a implantación progresiva do ensino plurilingüe no bacharelato, FP e outras ensinanzas obrigatorias. O Partido Popular ten urxencia, isto é o máis urxente que ten o Partido Popular a nivel educativo Vótense, señores e señoras, a temblar. Cando a ausencia debería de estar en realizar unha avaliación do proceso e os resultados de implantación do ensino plurilingüe nos niveis obrigatorios, cousa que aínda non temos. Di o Partido Popular na súa exposición de motivos que Galiza ten a sorte de ser unha comunidade bilingüe. fáltalle dicir que a pesar do goberno do señor Núñez Feijó. pero que ademais esta afirmación é auténtica falacia. As comunidades non son bilingües, As persoas son bilingües ou trilingües. As comunidades non. Se os galegos e galegas deixamos de utilizar o noso idioma, Galiza non será bilingüe, porque non o é por definición. O é porque a pesar do Partido Popular e a pesar dunha dictadura que o proibiu durante anos, os galegos e as galegas apostamos por manter o noso idioma. Nun mundo cada vez máis globalizado, a parte máis libre e intelixente da humanidade aférrase cada vez máis a riqueza das diferenzas, a diversidade cultural. Preservar a riqueza lingüística e cultural da terra é o mesmo, é o mesmo que preservar a riqueza ecolóxica ou paisaxística para o futuro. O caso de Finlandia, que só desde 1920 o finlandés é cooficial co sueco, antes era unha lingua de familia, mentras a lingua importante era, lingua, eh, era o sueco. O sistema educativo finés exemplifica as características dun modelo educativo bilingüe e plurilingüe. Un enorme respeto a promoción efectiva das linguas culturais das minorías, incluídas o sami, que o falan 7.000 personas. O produto interior bruto destinado á educación é do 5,8% en España, do 4,39%, con un aumento en Galiza do 0,07%, mentras que, por exemplo, Euskadi incrementou un 1,22% ou Cataluña un 6,86%. O 97% da educación en Finlandia, en Finlandia realízase en centros públicos e gratuitos. Todos os estudantes acaban cursaban a escolaridade obrigatoria dominando catro idiomas, finés, sueco, inglés e un, catro, un cuarto idioma optativo. En Islandia acontece exactamente o mesmo. O islandés leva só 60 anos sendo lingua oficial e só se fala en Islandia, onde viven 300.000 persoas, menos que na cidade de Vigo. Sin embargo, os nenos islandeses estudian en islandés como lingua principal, pero aprenden ademais danés, inglés e alemán ou francés. Os datos oficiais veñen a demostrar que a diglosía está a deixar o galego como lingua residual. O alumnado de bacharelato e doutros niveis de ensino cada vez teñe menos coñecemento do galego. Ante a, a caída en picado dos falantes galegos e da competencia no uso automático da nosa lingua, só hai que ver o que ocorre na escolla de idioma do alumnado na selectividade, a situación de exclusión na que está a caer a nosa lingua, traese a esta Cámara como medida de urxencia un plan de potenciación de linguas estranxeiras. Será por aquí aquilo de facilitar a mobilidade exterior dos nosos mozos e mozas. A urxencia invocada constata coa desidia e a falta de recursos e medidas que implanten o uso de galego nas aulas. Centos de licenciados en galego portugués están no paro. Ensinar en galego e en castelán non se considera sección bilingüe. Hai tempo que para xunta o galego, un idioma que nos conecta co mundo lusófono é un estorbo. Chega con avaliar o uso do idioma e como se está de deteriorando o uso do idioma na radiotelevisión galega ou o uso do español nos debates desta, desa entidade. É o nivel de inglés dos nosos ensinantes e dos nosos alumnos destas enseñanzas suficiente para facer este cambio? É un feito comprobable que o actual modelo lingüístico non garante ao alumnado a posibilidade real en igualdade de condiciones de posuir un coñecemento práctico e suficiente das dúas linguas oficiais. Polo tanto, e xa como remata o tempo, Consideramos necesario reforzar o ensino de outras linguas con máis recursos, máis profesorado, xa que hai 400 interinos de inglés no paro, unha reducción do ratio de alumnos, pero nunca vulnerar a igualdade de oportunidades entre os nosos estudiantes. Por eso nos presentamos esa, esta enmenda para que antes e previamente a seguir coa implantación das medidas do ensino plurilingüe nos centros de bachillerato, FP e outras ensinanzas posobligatorios se presente en este Parlamento para seu debate un estudo, unha avaliación da súa implantación no ensino obrigatorio. Nada máis, gracias. señora Martínez. Eh, grupo Parlamentario